I siste videoen har vi funnet ut at det finnes bare én ting som jeg helt sikkert vet, nemlig at det finnes meg. Men hvorfor tror jeg at det finnes ikke bare meg? Hvorfor tror jeg at jeg ikke drømmer om universet? Jo, drømmer er jo ofte ganske kaotiske, og i drømmer gjelder ikke samme reglene som i den virkelige verden. Så hvis jeg hadde vært en voldsmannhjerne som helt tilfeldigvis oppsto med alle tanker, med hele tankeverden, da hadde det vært svært usannsynlig at jeg hadde tenkt på et så velordnet univers som følger naturlovene. Jeg hadde sikkert tenkt mer tull. Men kan det hende at jeg har oppfunnet hele universet med alle disse naturlovene? Det tror jeg heller ikke. For for det første er universet mye mer komplisert enn jeg forstår. Og på det andre skjer det jo mye i verden som jeg ikke liker. Så hvis jeg hadde skapt min egen verden, hadde den kanskje sett litt annerledes ut. Derfor tror vi at det ikke finnes bare tankeverden men også altså den fysiske verden, som eksisterer uavhengig av tankeverden. Ikke helt uavhengig, men vi tror til og med at hjernen, tankeverden, er en del av den fysiske verden. Derfor kaller Karl Popper den fysiske verden verden 1 og tankeverden, den mentale verden, verden to, som er formidleren mellom verden én og verden tre, som vi ville snakke om i den tredje videoen. Så hvordan kan vi finne ut hvordan den fysiske verden fungerer? Det er faktisk naturvitenskapen som skal utforske det. Og jeg synes Karl Popper beskriver ganske morsomt hvordan naturvitenskapen fungerer. Die Situation des Wissenschaftlers ist die eines schwarzen Mannes, der in einem dunklen Keller nach einem schwarzen Zylinderhut sucht, der vielleicht nicht dort ist. Das heißt, die Situation ist einfach die Situation des Nichtwissens. Aber wir haben ein Problem, nämlich den schwarzen Hut, den schwarzen Zylinderhut. Also wir wissen zwar nichts, aber wir hoffen, da ist vielleicht ein schwarzer Zylinderhut. Was können wir machen? Wir können aktiv greifen, aktiv hier und dort greifen. Jedes solche Greifen entspricht einer Hypothese. Einer Vermutung. Einer Vermutung. Es entspricht einer Vermutung, Vielleicht ist es dort, in dieser Richtung. Nein, da ist nichts. Vielleicht ist es dort. Nein, da ist nichts. So Filosofer tenker for å men Forschere, observerer. Die observerer, Mola, og samler data og leter etter sammenhenger. Og når de oppdager sammenhenger i Datane, lager de en teori. Men der stopper det ikke. Når man stopper der, kaller Popper det for pseudovitenskap. Det er ikke en riktig vitenskap. En teori kan ikke bevises, men den må være slik at den kan motbevises. En teori produserer hypoteser, og så kan vi teste om hypotesene samsvarer med framtidige observasjoner. Hvis den ikke samsvarer, da er teorien motbevist. Men hvis den samsvarer, så må vi fortsette, bare fortsette å teste. Og jo oftere den ikke motbevises, jo mer stoler vi på teorien. Den tyske fysikeren Sabine Hossenfelder sier det i en video. As we discussed previously, scientists say that something exists if it is an element of a theory that is useful to explain observations. The Higgs boson exists in this very sense, and so do black holes and gravitational waves. Det er mange som stopper her og tror at det finnes bare det som vi kan forklare med en teori. Men det er tull. Hvis det hadde vært slik, fantes ikke elektroner før 1800-tallet, og det er ingen som tror det. Og Sabine innrømmer det. On the other hand, if something is not useful to explain observations, as is the case with God, science does not say it does not exist, Instead, it doesn't say anything about whether it exists or not. It cannot say anything because science is about what is observable. Det er altså helt mulig at det finnes mange ting som vitenskapen ennå ikke har oppdaget. Og jeg tror det finnes også mange ting som vitenskapen ikke kan oppdage i det hele tatt. Men så sier Sabine Hossenfelder Personally, I'm not sure what sense it makes to postulate the existence of something that has no observable consequences, but it is certainly something you can believe in if you want to. It's just that science cannot say anything about it. Jeg synes litt synd på henne. Riktignok trengs Gud ikke for å lage en vitenskapelig teori, men livet er jo så mye mer, mye mer enn det som vitenskapen handler om. Hva er med kunst, kultur, estetikk? Og hva er meningen med livet? Det er spørsmål som vitenskapen ikke kan svare på. Men Gud er ganske viktig i denne sammenhengen, som C.S. Lewis forklarer ganske tydelig. For Christianity is a fighting religion. It thinks God made the world, that space and time, heat and cold, and all the colors and tastes, and all the animals and vegetables are things that God made up out of his head, as a man makes up a story. But it also thinks that a great many things have gone wrong with the world that God made, and that God insists, and insists very loudly, on our putting them right again. And of course, that raises a very big question. If a good God made the world, why has it gone wrong? And for many years, I simply refused to listen to the Christian answers to this question because I kept on feeling whatever you say and however clever your arguments are, isn't it much simpler and easier to say that the world was not made by any intelligent power, Aren't all your arguments simply a complicated attempt to avoid the obvious? But then that threw me back into another difficulty. My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe with when I called it unjust? If the whole show was bad and senseless from A to Z, so to speak, why did I, who was supposed to be part of the show, find myself in such violent reaction against it? A man feels wet when he falls into water because man is not a water animal. A fish would not feel wet. Of course I could have given up my idea of justice by saying it was nothing but a private idea of my own. But if I did that, then my argument against God collapsed too, for the argument depended on saying that the world was really unjust, not simply that it did not happen to please my private fancies. Thus, in the very act of trying to prove that God did not exist, in other words, that the whole of reality was senseless, I found I was forced to assume that one part of reality, namely my idea of justice, was full of sense. Consequently, atheism turns out to be too simple. If the whole universe has no meaning, we should never have found out that it has no meaning. Just as if there were no light in the universe and therefore no creatures with eyes, we should never know it was dark. Dark would be a word without meaning.